क्या लगती क्या है तेरी उसके लिए यहां मरने आ गया लव दाय नेबर को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए आंखें मैंने कहा था ना बहुत पैसा मिलता है देखोगे खोल के देखो शायद वो आंखें तुम्हें ही देख रही हो तेरी बॉडी के भी सब पार्ट्स निकालूंगा और बेचने लायक कुछ भी नहीं बचेगा Oh! Thank you. Thank you.